अब समाचार विस्तारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयुधिप्रसाद यादवले नेपालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव संसारकै नमुना भएको दावी गर्नुभएको छ मङ्गलबार ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयुक्त यादवले एकसाथ दुवै चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न हुनु विश्वमै नमुना भएको दावी गर्नुभएको हो एकैपटक दुई चुनाव संसारमा कतै नभएको यादवको भनाइ थियो यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने राजनीतिक दल कर्मचारी पत्रकार तथा पर्यवेक्षकहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो चुनावको समयमा देशको केही स्थानमा छिटफुट घटना भए पनि शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनाव सकिएको यादवको भनाइ छ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अबका काम नागरिकको सुरक्षा र विकासको आशालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेको भन्दै यादवले जनताप्रति इमान्दार बन्न सुझाव दिनुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार छिट्टै गठन हुने बताउनु भएको छ मङ्गलबार रसुवाको लाङटाङ र रसुवागढीको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त लाङटाङ क्षेत्रको अवलोकनपछि गोसाईकुण्ड गाउँपालिका दुई टिमुरे गाउँ कमिटीको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकार चाँडै गठन हुने बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले रसुवागढी केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय मार्गलाई व्यवस्थित गरिनुका साथ आउँदो चैत वैशाखसम्ममा बेत्रावती स्वयं प्रवेशी मार्ग सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो हाल त्यहाँ नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ गल्छी र सुवागढी राजमार्गलाई दुई लेनको बनाइने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो अर्को मार्ग पनि चाँडै निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो रसुवा भन्सार कार्यालयको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने तथा रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाका व्यवस्थित गरिने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो गोसाइकुण्ड तीर्थस्थल लाङटाङ पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गरिने उहाँको भनाइ थियो उहाँले रसुवागढी भएर लेन्डमार्क सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो सो अवसरमा टिमुरे गाउँ कमिटीका अध्यक्ष केपी नोर्बु तामाङले अध्यक्ष ओलीलाई मागपत्र पेश गर्नुभएको थियो अध्यक्ष ओलीका साथमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल उपमहासचिव विष्णु पौडेल पार्टी स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमाङ शङ्कर पोखरेल जरादन ढकाल लगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दलीय इसारामा चलेको भन्दै यसका कारण राजनीतिक गतिरोध देखिएको आरोप लगाएको छ मङ्गलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले राष्ट्रपति दलीय आग्रहमा चल्दा राजनीतिक गतिरोध देखिएको आरोप लगाउनु भएको हो उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय गठन सम्बन्धीको अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरेर गैर संवैधानिक व्यवहार देखाएको पनि बताउनुभयो उहाँले तत्काल राष्ट्रिय निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो अध्यादेश प्राप्त नभएसम्म कानुनी रूपमा तत्काल सरकार छान्न नसकिने बस्नेतको भनाइ थियो उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न गरेको र अब राष्ट्रिय सभाको पनि चुनाव गराएर मात्र सत्ता छोड्ने स्पष्ट पार्नुभयो कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर अनुमान गर्नु हतार हुने उहाँले बताउनुभयो अहिले फलानो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्नु अतिरञ्जित हुने सञ्चार मन्त्री बस्नेतले टिप्पणी गर्नुभयो सञ्चार मन्त्री बस्नेतले यो सरकारले सरुवा बढुवा र नियुक्तिका काम नरोक्ने पनि बताउनुभयो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई राजीनामा दिने दबाब दिइरहेका बेला सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेकपा एमालेलाई चर्का कुरा गर्दै बिपीको अठार महिने कार्यकाल सम्झिन आग्रह गर्नुभएको छ मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता भण्डारीले नेपालमा चर्का कुरा गरेर केही पनि नहुने भन्दै एमालेलाई चर्का कुरा गर्नु पूर्व बिपी कोइरालाको अठार महिने कार्यकाललाई सम्झिन आग्रह गर्नुभएको हो भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सभा गठबन्धन सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो उहाँले सबै दल मिलेर जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सबै दल मिलेर जानुको विकल्प नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो साक्षात्कार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर राईमाझीले राष्ट्रिय सभा सम्बन्धीको अध्यादेश एकल वा बहुमतीय सङ्क्रमणीय व्यवस्थाभन्दा पनि बीचको बाटोबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो नेता राईमाझीले एमाले माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाई मत प्राप्त गरेकाले सरकारले नयाँ जनमतको सम्मान गर्दै नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो त्यस्तै नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा माघ सात गते भित्रै नयाँ सरकार बन्ने बताउनुभयो नेता बस्नेतले अब पनि प्रधानमन्त्रीको बन्छ भनेर बहस गर्नु भनेको गलत हुने भन्दै स्वाभाविक रूपमा जनमत एमाले माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको पक्षमा आएकोले एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभयो नेपाल वन समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउँछ बाँकी खबर हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल समाचारमा युवा सङ्घ नेपाल र वाइसिएल नेपालले तत्काल पार्टी एकताको प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापनका लागि दाहाल निवास खुलमटार पुगेका दुवै युवा सङ्गठनको संयुक्त टोलीले वाम गठबन्धनले करिब करिब दुई तिहाई स्थानमा विजय हासिल गरेकाले त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन समेत पार्टी एकतालाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने जनाएका हुन् जनताको विश्वास जितेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले निर्वाचनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको भन्दै युवा सङ्गठनले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व लिन समेत अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरेका छन् भेटमा अध्यक्ष दाहालले वाम गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेकाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने र त्यसको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको थियो जनताले दिएको अभिमत ऐतिहासिक रूपमा जनताको सम्पत्ति बनिसकेको भन्दै उहाँले एकता प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन यस अर्थमा हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा त छँदै थियो त्यसमाथि अहिले हामी अब नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र वाम नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मुलुक अब आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ उहाँले विगतमा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भूमिमा परेको भन्दै अब आर्थिक स्थायित्वतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता नेपालले अब बन्ने वाम गठबन्धन सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर जनताका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै मुलुकको स्थायित्वका लागि वाम गठबन्धन सरकारले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो यता नेपालले आगामी सरकारले विगतमा राम्रा कामको निरन्तरता दिँदै विकास र समृद्धिका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बेहोरेको हारको समीक्षा गर्न नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ पार्टी अध्यक्ष राणा नेतृत्वको समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहरा केशर बहादुर बिष्ट उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे महामंत्री सुनील बहादुर थापा महामंत्री ध्रुव बहादुर प्रधान उच्च कार्य सम्पादन समितिका सदस्यहरू नवराज सुवेदी हरि बहादुर बस्नेत ठाकुर प्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ राप्रपा प्रजातान्त्रिकको मङ्गलबार बसेको उच्चस्तरीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले हारको समीक्षा गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकमा महामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले निर्वाचन प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो मङ्गलबार बसेको बैठकले पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुङले जनाउनुभयो कैलाली पाँचबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित डाक्टर आजु राणा देउवा मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ गाउँमा जानुभएको छ टोल टोलमा सभाको आयोजना गर्दै आजले मतदातालाई धन्यवाद दिइरहनु भएको छ आजले मङ्गलबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको फुलबारी क्षेत्रमा तिनवटा धन्यवाद सभाको आयोजना गर्नुभएको छ फुलबारीको वडा नम्बर चौध अठार र उन्नाइसमा आयोजित धन्यवाद सभामा बोल्दै आजले अब यसै क्षेत्रबाट राजनीति गर्ने र जनताले आफूलाई दिएको मतको कदर गर्ने बताउनुभयो चुनावमा आफू पराजित भए पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि कटिबद्ध भएर लाग्ने उहाँले बताउनुभयो पाँच वर्षभित्र हुने चुनावमा आफू फेरि यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने पनि उहाँले बताउनुभयो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा आज एमालेका नारद मुनि राणासँग चार हजार आठ सय अडतालिस मतले पराजित हुनुभएको थियो धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा दबाव समूहले मङ्गलबार काठमाडौँको घरमा धरना दिएका छन् धनकुटाले प्रादेशिक राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको समूहले मङ्गलबार बिहान आठदेखि दस बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् हरेक कुरामा धनकुटा प्रादेशिक राजधानी बन्न योग्य हुँदाहुँदै पनि सरकारले धनकुटालाई प्रादेशिक राजधानी घोषणा नगरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको धरनामा सहभागीको भनाइ छ झन्डै वर्ष अघिदेखि प्रशासनिक केन्द्र रहेको धनकुटा नै भौगोलिक रूपले समेत प्रादेशिक राजधानी उपयुक्त भएको भन्दै उनीहरूको भनाइ छ धरनामा धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बहालवाला मन्त्री नवनिर्वाचित सांसद धनकुटावासी लगाएको सहभागिता थियो नेपाल वन समाचारका क्रममा फेरि पनि पालो भएको छर्को छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउन्छु बाँकी खबर हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन पछि पुनः स्वागत छ नेपाल वान समाचारमा पाकिस्तानी खेलाडी इसरा रुल्लाले अलराउन्ड प्रदर्शन गरेपछि पोखरा राइनोजले एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा शानदार सुरुवात गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मङ्गलबार भएको खेलमा पोखराले चितवन टाइगर्सलाई दस विकेटले पराजित गरेको हो चितवनले दिएको एक सय चौध रनको लक्ष्य पोखराले सत्र चार ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई पार गर्यो पोखराको जितमा इसरा रुल्लाले नट आउट एकसट्ठी रन जोडे इपिएलको पहिलो अर्धशतक प्रहार गर्ने क्रममा उनले बाहन्न बलमा एक चौका र छ चौका प्रहार गरे अर्का ओपनर सुनिल धमलाले नट आउट छ्यालिस रन बटुले धमलाले चौन्न बलमा तीन चौका र दुई छक्का प्रहार गरे हस्त नेपाल वन समाचार अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ प्रत्येक घन्टाको बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ हृदय गर्नुहोस् नेपाल वन